और इस मैच में जो भी टीम जीतेगा उसको मिलेगा ट्वेंटी थाउजेंड परफेक्ट और यहाँ पे दूसरा क्या गवा तो दिया था क्या क्या है क्या और यहाँ पे हाथ के में से प्रहार पर मौजूद है यहाँ पे आसानी से प्राप्त कर लिया एक रन से खाता खुल गया मैक्सवेल ने बहुत करीब हो तो जा रहा था और फिर क्यों ध्यान को बचाई गया था और यहाँ पे लेग से महल का हाथ उसके अलावा बल्लेबाज मतलब ने आसान से एक रन प्राप्त कर लिया और इसके साथ आज की समाप्त एक बार समाप्त होने के बाद टोटल स्कोर होता है तो-